लोग का कमेडी चैनल में वरदान गीत भाई आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वो भी हाई पिक्सल में और भाई देखो मैंने एक नया क्लाइंट लगा दिया लूनर क्लाइंट नाम का और देखो मेरे पास एम प्लस की सब्सक्रिप्शन भी है इसकी सब्सक्रिप्शन मतलब वो मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है मतलब वो नहीं हो सकती और भाई मैं हाई पिक्सल में खेलूँगा आज और एकदम मज़े आएंगे तो चलो भाई खेलते हैं तो भाई हम अपने मैच में आ गए और पहले ही मेरा फेवरेट मैच मैच पहले ओके okay, ओके ओके ठीक है हाँ तो मैं क्या कह रहा था पहले मैंने अपना फेयर मैच लेके क्योंकि यू नो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो पहले अपने फेयर मैप से करेंगे मेरा ये सबसे ज़्यादा फेयर मैप लेता रहिए अभी आपको दिखाता हूँ पहले ये ले लूँ और इसे यार को ये देखो हम साइड से भी जा सकते हैं रेडी टू स्ले ओके भाई प्लीज प्लीज तू तो, तो, तो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो देख तेरी गलती हट यार उनके पास अच्छा लड्डी बन रहा मेरे को लगा अभी लेट भूल की होगी हमारी जैसे कि खुद है तीन डायमंड से क्या लूंगा ले लेता हूँ एक्चुअली माइनिंग पर ठीक तरह ले लेता हूँ ये कौन अच्छा ठीक है <laughs> मैं कह रहा हूँ कि कैसे हुआ अपने आप गया कैसे गश बाइड में आपको एक चीज़ बोलना होगा ये जो आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना ये ट्विच में स्ट्रीम हुई है मेरी अभी ट्विच चालू है ट्विच में ये स्ट्रीम हो रही है ओके बेटा मैं ओ माय गॉड कितना क्लोज था तो मैं क्या करता है ट्विच में मेरी स्ट्रीम हो रहा है तो और ट्विच में जाके देख सकते हैं आराम से क्योंकि यू नो ये आपको पहले ये देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और आपको सरप्राइज होगा अरे हाँ ये तो मैंने देखा है तो भाई आप देखना जरूर मैं ट्विच लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे को ट्राई करने बच गया नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं क्या शायद है तो मेरे पास तो मेरे को लग रहा दिख रहा है मेरे को तुम लोग दिख रहे हो तुम इनमें से इनमें तुम में से एक बंदा मेरे मेरे को दिखता है एंड <gasps> यार जी जी था लेकिन जी जी और यार मैं लेना भूल गया कौन सा मैप है अच्छा मैप है actually nice nice fire ball नहीं करना सर मुझे लॉल <laughs> ये क्या था <gasps> आ, चलो बी पे डिस्ट्रॉय जी चलो फाइनल हो गया नेक्स्ट बंदा आ रहा है को भी डिस्ट्रॉय करना है अरे यार मैं गिर गया ओ मैंने लहरे को सही टाइम में किया जीजी स्वेट करूंगा मैं पहली गेम में ये वाला मैप अरे ये वाले मैप में मेरे को एक चीज़ आ रही है जी आ रही है इधर मैंने ब्रिज डायमंड को हराया था और मैं आयरन टर्ट अलग अलग बाड़ी हराया चलो स्वेट ओके एम प्लस बहुत ज़्यादा बड़ी मेरे को डर लग रहा है मुंह पे रहे हो नाइट नाइट नाइट प्लीज़ कुछ टाइप कर दे भाई तेरी रैंक का भी पता चला है कि तू कितने रैंक है उसके हिसाब से थोड़ा सा और तरह हार्ड हो जाएगा अगर हो सकता है तो मेरे को नहीं पता हाँ हाँ मेरी विंस्ट्रिक मेरी कब हुई थी तो चली जाएगी अच्छा वही विंस्ट्रिक है जो ब्रिज डायमंड से होती है मेरे को हरानी नहीं है Sevenia. एड्रेस ब्रो कहाँ पे बंदा प्लीज नहीं देखे. देखिए गिराओ नाइस नाइस नाइस नाइस वो वॉल रन नहीं करेगा मेरे को लग ही रहा था वॉल रन कौन करेगा ऐसी स्टूपिड सिचुएशन में कोई बंदा एक लकी गोल डायमंड इसे मेरे को बीट करना है करते हैं पहली कॉल सबसे लास्ट राउंड में उसी डिसएडवांटेज होएगा एज ही विश एज ही विश एज ही विश जीटी स्वेट करूंगा मैं स्वेट मेरे को लगा वो उधर चले गया मैं तब तक ऊपर चल जाता गया गया लेट्स गो लेट्स गो मैं पहले गिरा मैं पहले गिरा एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज देखा गाइस वो डांट फ्रिक्स और मैं जाइफ क्यों बन रहा हूं ब्लॉक का उपयोग करो भाई जाइफ नहीं बनना कभी भी हिटन हिटन नहीं पड़ेंगे हम गए फिर मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा ये गाइस व्हाट डू थिंक यार व्हाट डू एक्सपेक्ट है हैं व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोब्रा मैं तुम मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं हाय नहीं दिखा क्यों नहीं रहा यार जीतने के बाद ही दिखाऊंगा मैं ब्रिज आयरन और डायमंड को आ रहा हूँ इधर बताओ सोचो भाई सोचो मैं जाइब बन रहा थोड़ी देर के लिए थैंक यू जाइब LOL GG Hello LOL